για τι έγινε πάλι. Α. Ε, σήμερα θα μιλήσουμε για το τσιγάρο. Ε, δεν έχω σωστή κάμερα τώρα. Θέλω λίγο. Ναι. Ε, λοιπόν, θέλω να αρχίσω με όσους καπνίζουνε. Δεν έχω όρεξη να μιλήσω. Λοιπόν, θέλω να πω σε όλους καπνίζουνε. Λοιπόν, καταρχήν, όσοι καπνίζουν, το παίζουν μάγκες. Κατά δεύτερον. δεν μπορώ κι εγώ να είμαι έτσι συνέχεια και να λέω είμαι μάγκας, είμαι μάγκας, μισό λίγο. Είμαι μάγκας, γιο, γιο, τι να πεις. τώρα, θα μιλήσουμε τι κακό κάνει το τσιγάρο. Και θα πούμε, τι γίνεται, και θα πούμε, ε, κάτσε, κάτσε, κάτσε κάτω, το σκυλάκι μου ωραία. <laughs> Ε, και θα πούμε τις λεπτομέρειες του. Λοιπόν, το τσιγάρο πειράζει πάρα μα πάρα πάρα πολύ στα πνευμόνια. Δηλαδή καταστρέφεις τη ζωή σου. Ρε μα, αν ξαναγράψεις Κατά από την Τι έγινε! Μας διάσκε η μάνα Τι έγινε! Τι έγινε! Τίποτε εγώ θέλω να κάνω πάρτι. Ε, ε, ε, ε. Να καταλάβετε παιδιά ότι αυτό δεν είναι πάρτι. Δεν είναι πάρτι. Τρίμα. να χτυπήσει κάθε. Πόδια. Πείτε να βοηθήσει. Εντάξει. Πώς είναι αυτό το Σταμάτα! Σταμάτα! Το κεφάλι μου! Τι έγινε! Παλεύετε, δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται να σταυρώσω ένα βίντεο, δεν γίνεται εδώ μέσα. Δεν γίνεται όλο μας αποσπάνε. Μην ξανάρθεις! Μόνο αυτό σου λέω. Μην, μην ξανατολίσεις να έρθει. Gracias. Gracias. Gracias. Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ, πάω να παρατάω. Να παρατάω, δεν μπορώ άλλο,